thank you अरे वो वो वो वो डुअल है বারবার করতে সম্ভব un móvil normalico, porque ese no es un はい。